Fuimos a la radio como quien va al río y de pronto sentimos que la radio nos atravesaba el alma. Las voces de la radiofonía entrerriana en Historias de Aire de Víctor Fleitas, una edición de la colección académica de Eduner. Adquiéralo en eduner.uner.edu.ar.